Hold up. Fala galera, eu sou o Felipe Sambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e eu vou tirar mais um Blade com o Alisson, o segundo Blade, ó, se vocês não assistiram o primeiro eu vou deixar aqui no card, e é assim ó, é o segundo Blade, se o Alisson ganhar esse, hoje mesmo nesse vídeo a gente faz um desempate. É, e aí, você que não assistiu, como eu falei, assiste o anterior para você entender e a gente não pode repetir as manobras do primeiro. Consegue lembrar da maioria? A maioria sim. Tá. Senão, Demorou. Ah, se a gente repetir. É, se a gente repetir uma ou outra, vocês vão ver que não foi na maldade, foi sem querer. Beleza? Ó, o ímpar. Par. Ah, eu sempre perco, quando paro o ímpar. PLAD, bagulho é frenético, porque esse cara aqui ele já dá direto no <laughs> calcanhar de Aquiles. tá sim, estou tá dando sol e tô tá trocando umas troquinhas. Mas é isso aí, vamos que vamos, que tá bom. E ele tem duas chances na última. cara é zica e pega a letra nós muito fácil. Nada, zica é esse cara aqui, ó. É nóis, mano. Porra. Vai ter mais Blade. Só essa Fazer sequência. melhor de cinco. É. Só essa sequência que foi esses dois bladezinhos que a gente tá no corre na loja e o Alisson trabalha lá na Go Roller. Então, ó, acessa www.goroller.com.br ou chama o Alisson. O Alisson tá lá no Facebook, a gente tá no WhatsApp. Chama a gente, você pensou em patins, Go Roller. É isso. E foi irado, mano. Oh, foi irado e, e vai ter mais vários. É. E vale lembrar, galera, que isso aqui, cara, é 7 e meia, 8 horas da manhã, a gente tá acordando. Esses blade é cafezinho muito mais da manhã. diversão. É, cara, o cafezinho da manhã. Esses blade é muito mais diversão do que qualquer coisa. Claro, Beleza? essa é a meta. Valeu, galera. Valeu, é Zamba. Nice. Tamo junto. Vamos Guardo vocês sexta-feira, vídeo dica de manobra. Bye. Got him sick cause I ran out of patience and I brought him to the doctor. Uh, they still telling me to chill out, peel out. hopping in a peel out.